Dan selamat kembali bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan main satu game Yang bertajuk Roblox Horror Maria So game ni ada dua chapter So hari ni aku tak tahu aku nak main berapa chapter Mungkin dua-dua sekali Mungkin satu chapter je nah, Dengar sound dia pun dah horror So tak berbual masa Jomlah Kita masuk Okay. Recording on. Let's go. Yeah, kita sudah sampai. Kita ada flashlight. Okay, besar nak mampus flashlight dia. Apakah cerita di sebalik game ni? So, ini kereta kereta kita aku rasa. Kereta buruk. So, jom. Kita gerak. Hujan lebat gila. Okay, aku kena titik kayu ni. Boleh boleh sprint? Okay, infinite run. Let's go. Ooh, kita kena masuk rumah besar ni. Nice one. So kenapa lah tajuk game ni Maria tanda soal. So kita tak kita tak tahu siapa Maria tu sebenarnya. Huh, I need to find a key. Selalu key dekat Oh, hey, gaul pula. Selalu key dekat dekat sini je. Tengok. Hebat tak aku? Eh, tak boleh ambil ke? Udah. Lambat sikit. Okay, so aku ada kunci. Mana bunyi? Bunyi hilang dah bunyi. Hello? Silent key. Bismillahirrahmanirrahim. Ooh. So, kita ada... Uh, beberapa tempat ni. Okay. Sekejap, kita boleh tutup pintu balik ke? Eh? Okay, tak boleh. Hey, dia, dia dialog sama je. Oh. Right. Jom kita masuk. Kita tengok apa yang ada dekat dalam building ni. Aku tak tahu kenapa aku pergi sini. Aku punya aset ke apa? I believe so. Aku rasa... Oh, library. Aku rasa aku punya aset kot. Wih, boleh tembus lah situ. Wih, apa tu? Ada benda atas tu. Ah uh, berita. Uh, boleh baca ke? Okay, tak boleh. Kunci, baik. Kunci lagi. Speedrun, guys. E Left click uh, ah. Ambil lah kunci tu Hello kunci Kunci jangan degil kunci ambil lah Kunci kunci Oh maybe aku nak unequip I see Alright aku nak unequip lupa So mana aku kena unequip ni aku boleh baca ni kot Cerita dia oh tak boleh Okay tak apalah Yang penting kita dapat kunci stairs key Tapi aku nak explore Lu nak tengok apa ada Alright. Ada sofa. Ada orang makan keropok. Ih, sedapnya makan keropok. Sedapnya. Ha? Ni apa? Banyak benda tak boleh interact. Jadi kita tak tahu kan. Uh. Oh, find the stack it. Easy. Dah jumpa. Cepat. Speedrun. Aku tak rasa game ni... Game ni... Apa ni? Ah, eh, what? Aku tak rasa game ni panjang pun kan. So, tak apalah. Mungkin kita main double chapter. Mungkin korang kalau korang nak aku main dua-dua chapter. Allah Akbar. Eh, what? Oh. Korang boleh ni lah. Ah, komen di bawah lah kan. Macam biasa lah kan. Oi, tu kecut aku lambat sikit. Bunyi dia lambat. <laughs> Eh, hey, bunyi dia lah kuat. Find the cafeteria key. Ya Allah hey, Okay Jangan kata aku termis kunci dia okay? Oi Ah tu dia Cuba dah Alright Wah aku tengah ambil dua pula <laughs> Tak apalah lebih Dapat dua pun okay Kunci spek Eh sekejap benda tu bergerak ke Oh tak tak tak tak Okay Jangan macam-macam eh There you go Buka. Buka, buka. Right. Ush. Hai Maria. Ya Allah, lambat dia lagging. Eh, Luar terkejut aku. Bunyi dia yang buat terkejut. Eh, itu dia Maria guys. Ah ini macam... Mimik punya tempat nyorok. Ha, aku rasa macam tu kot cara nak kalahkan dia. Okay, kita dah sampai cafeteria. Ataupun kantin. Okay. Oh iyalah tu kita kena nyorok macam ni lah Dalam sebab samu ni Nyorok nyorok nyorok Mungkin ni bukan Dimah punya chapter je kot kan? Eh Ya Allah dia ni dia ada jetpack ke apa Alright patung ni tak ada apa-apa Teruskan perjalanan kita Belakang ni Oh belakang ni ada jalan Tak ada jalan mati kena scam Oh dia ada satu dua tiga Oh tadi ni patung tiga Okay So, masuk je ke? Oh, masuk je. Oh, ni tak boleh. Okay. Wee! lama. Hah? C6? Hantu, hantu, hantu, hantu, hantu, hantu, hantu. Woi! Janganlah buat bunyi je tu. Aku dah lah volume tinggi ni. Alright, apa tu? B9. Okay. Janganlah begitu <laughs> Bunyi dia tu Okay Ego Lepas kunci Kunci ni apa Harry Potter Harry Potter punya ni ke Harry Potter punya Broom Broom Broom Broom Okay kita dah sampai basement Oi Jatuh Wait what? Oh ini macam cerita zaman dulu-dulu ni Boleh-boleh tukar kali hitam putih ni <laughs> Aku yang tak payah sprint Aduh mati pula Okay tak apa tak apa It's okay Okay boleh pakai flashlight Safuan Eh dia punya Diam Okay Aku memang Aku memang tak pandai parkour Diam Diam guys yeah. Let's go Yeah Itu dia Software hebat Lepas juga guys First try Okay First try Maria Kenapa Maria begini Kuatlah bunyi dia Straight je straight je Aduh, ini kenapa gua kampung ni? Aku nampak merah-merah. Ya Allah, lava pula. Jangan kau, jangan. Wei, bahaya Maria ni. Boleh memekakkan telinga Maria ni. Okey, slow slow. Oh, okey, ni atas ni. Tak guna punya Maria. Dia bagi hak kau pakor pula kat aku. Memang aku matilah. Eh? Okey, okey. Jap, jap. Sekejap Okay macam mana dari atas Ah, uh, ah uh, Flashlight tak apa-apa dah nampak sangat jalan sebenarnya Tapi kita akan cuba Oh tu dia tu dia tu dia Aku dapat jalan keluar Yes Guys jalan keluar Jalan keluar Alright ada sungai Oh dah selamat dah ke Tapi belum siang lagi Oh dah selamat dah Ni kereta kita tadi. Yes. Tepukan untuk aku. Alright. So game dia uh, taklah susah mana dia tak tak ada macam challenging ke apa kecuali parkour tadi. Dia punya horror tu boleh tahan. Jump scare dia terkejut lah sebab bunyi kuat eh. Aku main full volume 200 boost. Memang terkejut lah. So overall game ni Best best Okay best Kalau korang nak aku main chapter 2 Korang komen kat bawah Nanti aku akan main chapter 2 okay Alright So korang just komen je Kalau korang suka dengan video ni korang like Dan korang share lah Ah, Kalau korang terkejut sama sama dengan aku Sebab Minggu ni editing kita lain sikit ah, Jadi korang Pandai-pandai lah korang So kita jumpa lagi Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Dan Bye-bye